Salut les amis, j'ai reçu ma nouvelle casquette. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Alors je suis trop content aujourd'hui, j'ai reçu deux colis, on va les ouvrir ensemble. Le premier c'est les autocollants pour ma page YouTube. Et le deuxième c'est mon quadlock. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. <laughs> ça commence bien. Ah Eh ben non Putain, je croyais que c'était mes autocollants Ah, regardez-moi ça Ça, c'est génial Media Mode. Eh ben c'est génial ça On va pouvoir faire le test. les amis, regardons ça. Ah. Voilà, mon quadlock. J'ai quatre articles complémentaires. Le support euh, où je vais pouvoir fixer mon téléphone. Ça, c'est l'adaptateur en fait qui se fixe sur la coque, puisque j'ai un téléphone euh, qui n'est pas euh, inclus dans la liste des coques disponibles chez Quadlock ça, c'est la petite patte ici euh, qui est bleue à l'origine. Je l'ai prise en noir, ça sera plus joli avec la moto. Et puis ça, c'est euh, le nouveau produit chez eux, un petit euh, support suspendu en fait pour absorber les vibrations. J'ai vu pas mal de, vidéos sur le net où les gars avaient des soucis avec leur téléphone à cause des vibrations et c'est précisé sur le site. Il y a certains modèles de téléphone qui sont encore plus sensibles, notamment les iPhones. Donc, je me suis dit on va pas prendre de risque et on va prendre également ce système anti-vibration. On va ouvrir ça, alors déjà euh, avant d'ouvrir quand même, le packaging, je trouve quand même, euh, au niveau euh, de la, signalétique couleur, on est quand même proche de ce que propose GoPro. Hein. On a du blanc, du bleu, du noir, ça reprend le bleu évidemment qui est leur marque de fabrique au niveau de cette petite patte qui existe en plusieurs couleurs, hein. en bleu d'origine, en blanc, en noir et en rouge aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on nous dit derrière Il propose effectivement différents types de fixations. Moi j'ai pris celle qui est la plus adaptée à mon guidon. On ouvre. Alors je vais l'ouvrir comment Par en dessous plutôt. Je vais essayer de ne pas abîmer la boîte. J'ai horreur d'abîmer les boîtes en fait. Il y en a qui arrachent tout. <laughs> Moi j'aime pas ça. Alors, alors déjà on a la petite clé Allen pour le montage. Ok, donc là déjà au niveau du rendu du plastique, en fait c'est un plastique euh, extrêmement rigide. On a une vis crantée, et là si je le... c'est bloqué, si je le lève ça débloque. Donc ça c'est bien aussi pour, euh, pour le réglage et puis pour la stabilité. Ok, super. Bon bah voilà, il n'y a pas plus simple. Hein. J'ai une vis ici, alors je décale, et on a également la vis ici pour pouvoir ouvrir la bague de serrage. Ah, on voit ici ça c'est du frein filet en fait, hein. c'est une goutte de frein filet qui a été mise là. Donc ça permet de stabiliser la vis, enfin de bloquer même la vis à l'intérieur. Bague caoutchouc, elle est sérigraphiée, je ne sais pas si vous le voyez. 25,4 mm pour le diamètre. Donc ça c'est ce qui va correspondre à ma moto. Et on voit ici, donc c'est indiqué à l'intérieur, on a le 25 à l'intérieur, 28 et 22 pour les guidons plus petits. Ce modèle-là ne s'installe pas sur les rétroviseurs. Il y a un modèle qui existe spécifiquement pour les rétroviseurs. Et donc là, on a voilà, le système de blocage. Euh, remove before use, évidemment. Ça, c'est le système de blocage. Et donc lui va se fixer ici. Alors voilà, en temps normal, ça se fixe comme ça. Donc on peut lui donner l'angle qu'on veut, hein, bien sûr. peut être comme ça, comme ça, euh, suivant l'installation qu'on veut. Mais moi, je ne vais pas l'installer directement parce que, entre les deux, je vais installer ce support-là. l'adaptateur donc à mettre sur la coque. une petite notice. D'ailleurs, ah oui, j'avais pas regardé, il y a une notice aussi là, <laughs> j'avais pas vu. Et on a des petits autocollants. Ok. Ah, un petit euh, coton imbibé d'alcool en fait pour euh, nettoyer la coque avant de coller. On est sur du 3M. Voilà, c'est ça. Donc c'est un support euh, qui se fixe donc avec un double face 3M. bon, bah, c'est hyper costaud. Hein. Alors, on va passer à cet adaptateur anti-vibration. Hein. Ok, alors on ouvre. J'ai à nouveau une clé. pour monter, plus une notice. Mon montage est ici. Donc là, c'est tout simple. On a une vis ici. On va l'installer sur le support. Donc là, j'ai vissé correctement cet adaptateur. On voit euh, les trois petites suspensions en caoutchouc à la manière de cylindre bloc sur des vidéos YouTube, vous verrez, il y a des youtubeurs qui disent euh, qu'il faut surtout pas acheter Quadlock parce que, ou, les concurrents, euh, euh, parce que ça abîme les téléphones à cause des vibrations. Et là, avec cet adaptateur, je pense que, et c'est pour ça que je l'ai pris, je pense qu'on va limiter les problèmes. Alors, on va changer la languette. Bon, tac. Je vais sortir le petit le ressort, enfin fin de compte, voilà. Alors je, je pensais que c'était des ressorts euh, classiques, mais non, en fait, c'est un ressort euh, vraiment costaud, quoi. <laughs> Ensuite, je glisse celui-là dedans. Voilà. Bon, faut pas forcer, en fait, hein. ça passe en douceur. Voilà, il n'y a plus qu'à coller l'adaptateur sur ma coque et à l'installer sur la moto. Allez, on fait ça tout de suite. Nous voici au garage, on va pouvoir installer le quadlock sur la moto. Si je suis positionné à peu près ici, ouais là c'est bon. Euh, il faut que je vois lorsque je vais tourner ça va aller. Bon, il y a juste que, effectivement, la languette n'est pas du bon côté. Donc, euh, il faut que je retourne cette pièce-là. Voilà. Donc là, a priori, je pense qu'on va être pas mal. Voilà. Ici, on voit que on euh, a le petit caoutchouc installé. je vais mettre une petite goutte de frein filet. celui-là, c'est du rouge. Je vais en mettre un tout petit peu parce que il est costaud. Donc, euh, pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, la technique, il va falloir que je prenne l'habitude, 45 degrés, hop, on tourne, et on est bon. Ah, c'est bon, ça bouge pas. J'ai quand même vérifié quand on tourne le bidon. Ouais, donc c'est bon, on est large. voilà ce que ça donne. Tac, tac, tac, tac. J'ai toujours la visibilité sur mon compteur. Allez, on va voir sur la route maintenant. ce petit quad-lac comment ça se comporte là. Bah voilà, on est pas mal. Hein. Ça tient très bien. Je trouve que ça va, c'est pas trop voyant. Super, c'est concluant.